Herkese merhaba arkadaşlar, mob severler. Yeni bir oyunla karşınızdayım. FIFA 15 demo. Biliyorsunuz ki FIFA 15 çıktı. Ee, demo sürümünü oynuyorum şu an. Ee, satın alma fırsatım olmadı. Eğer beğenirsem satın almayı düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar e, hemen kısaca bahsedeyim oyundan. Oyun ilk açıldığında grafiksel olarak mükemmel görünüyor. Eee başlar başlamaz Liverpool ve Manchester City ile başlıyorsunuz ya yani oyuna. Liverpool'u yönetiyorsunuz. Ben oyundan çıktım. Şu an ana menüdeyim. Ana sayfadayım. Oyun kısaca kabaca böyle. Yani tabi bu demo olduğu için bütün özellikler görünmüyor. Ee, full versiyonunda tabii ki birçok özellik açılacak. Play, Online Match Day Live Customs olarak görünüyor. Kickoff'la başlayalım burada şeyler gösteriyor. Ee, agility and control. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Next can go. Keep. Ya muhtemelen özelliklerden bahsediyor. 20 tane stadyum var diyor. 200 ee, tane futbol diyor. Oyuncu yüzü var diyor. Ses ve e, spiker anlatımları vesaire vesaire. Bu şekilde Takım seçme ekranımızda böyle hmm, Borussia Dortmund kimi alsak? Barcelona artık klasik oldu. O yüzden Barcelona'yı almayacağım. Liverpool'da bilmiyorum. Borussia Dortmund'da oynayacağım. Karşımda da Paris Saint Germain olsun. Nuri Şahin. Okey. Bu şekilde. Buradan ayarlar var arkadaşlar. Team Management management, management. Bu şekilde epey de güzel görünüyor bana kalırsa. Bana kalırsa e, bu sene de FIFA 15 PES 2015'i sollayacak gibi görünüyor. Artık PES ne olarak çıkacak bilmiyoruz. E, bu atağa karşı nasıl yanıt verecek? Ki sanmıyorum bu kadar başarılı olacağını. Ya FIFA her sene gelişiyor ve gerçekten ben bir PES hayranı olarak PES'ten soğudum. Özellikle son çıkardığı versiyon. PES 2014'te berbat ötesiydi. O yüzden FIFA'ya dönüş yaptım. Yani hayran da olsanız bilmiyorum artık. FIFA bir adım önde. Hatta 5 adım önde. Play match diyelim başlayalım oyuna. Yine klasik antrenman moduyla başlıyoruz arkadaşlar. PES, e, pardon FIFA 14'ten de hatırlayacağınız üzere bu şekilde başlıyorduk. Ya bir de böyle bir şey var. Ee, klavyeye veya mouse'la yönetebiliyorsunuz. Ama e, sanırım onu ayarlamayı unuttuk biz. Ve kötü oldu şimdi bana burada ayarlamamız. Arkadaşlar demo sürümünde e, şey gerekiyor. Bir program gerekiyor. Adını şu an hatırlamıyorum. Klavye ayarlarını değiştirmek için program gerekiyor. Olmadan da e, klavyeden oynayamıyorsunuz. O bakımdan kötü olmuş. E, buradan klasik değil alternatif seçiyorsunuz. Şuradan ayarlayayım ben hemen arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu aktif etmeyi unuttuk. Şu an aktif görünüyor. Umarım olmuştur. Live coverage of this friendly. Today it's Borussia Dortmund against Paris Saint-Germain. Let's head straight off to Anfield, shall we? Magnificent day on Merseyside. The sun beating down. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. The opponent's come in strongly. Niye bu kadar hızlı ya? It's looking good this move. Challenges for the ball. Marco Royce. Bir bu çok hızlı. <clears throat> Oyun biraz sanki hızlı gibi geldi bana. forward. Thiago Motta lost his marker there cleverly. In quickly. Very much in free kick territory. This foul. My PJ should be sir. Tarkovsky. Paris Saint-Germain given the throw. Bayağı epey güzel yapmışlar. Grafikleri çok hoş. Giro Immobile. One of the great characters of management anywhere in the world, I think, is Jurgen Klopp. Um, we delight in uh, meeting him, listening to him, and watching his team play. Oh, he's a, he's a right old character, isn't he? I'd love to see him in the Premier League at some stage, and I think he probably will, but uh, for the moment he's no offside, yeah. where the fans absolutely adore him, and uh, he's, he's had some fantastic players to manage over the last few years. <coughs> Arkadaşlar anlatımlar biraz kötü bugün, ee, biraz moralim bozuk. O yüzden etkili bir aktarım olmayacak. Yani size de bunu sunmak istedim FIFA 15'i. Daha doğrusu FIFA 15 demoyu. Acaba hareketleri nasıl? Oldum olası futbol oyunlarında hareket yapamıyor. Nasıl kaptırırsın ya? Güzel vurdu ama korner. Thiago Silva. David Luiz. Bayağı geliştirdik kadrosunu. Paris Saint Germain. Grafitlerine hayran kaldım yemin ediyorum. Tom Raider'dan sonra orta açması nasıl acaba? Yine aynı mantık. şey yok orada ya. Nasıl bir koşuştur o ya? Of. Fena vurdu. İbrahimovic zaten Oyun bile kastı yani şu an o derece. Hay senin. Uzaya yolladı topu. Ay ay. Johan Kabay. Ah be. Yanlış tuşa bastım. Hmm, top toplayıcılar helal olsun baya baya oyuna gerçekçi yansıtmışlar. Of. Bize şöyle bir şey var. Kalecileri o kadar gerçekçi ve güzel yapmışlar ki gol atmanız baya baya zorlaşmış. Kaleciler artık klasik kurtarmaların dışında çok değişik yöntemlerle top çeleyebiliyor. Çok güzel yapmışlar ya. Köşe gönderi olsun. fazla tutmam gerekiyor. Biraz daha şansımızı denemiş olduk. Aslında bu videoyu çekerken e, ses kaydı yapmayı düşünmüyordum. Evet, sadece e, şey olsun istedim. Ama dedim piyasada zaten 15 şey var. Ve hakem ilk yarıyı bitiriyor sayın seyirciler. no sign really of which of these two sides is going to pull away. They're both striving hard to do that with the number of shots that they've had. Yeah, and if it carries on like this, it might just be decided on which goalkeeper's in the better form. So we've reached half-time and the game is scoreless. Let's take a look at the highlights from that first. So the referee's happy, the players are in position, the second half gets underway. Marcel Schmelzer Kovetsi. Check. Marco Royce. You just wonder how it was for Marco Royce sitting at home in Germany, watching the World Cup unfold. Çok güzel yere. Arkadaş ortayı niye açamadım ya? Ortanın tuşunu bulamadım. Yanlış tuş yapmışlar herhalde. Ah orada bir orta açabilseydim. Diego Motta çıkıyor. Verratti giriyor. Marco Verratti. Bir de şu geçme tuşunu bulabilsem. Sanırım S orta açıyor ya. Ah, there. Subotic. Hummels. Evet, short açmıyor ya. Arkadaşlar hangi tuş short açıyor ya? It really was a month to remember for him in the World Cup finals. It's a decent challenge by the opponent, Sven Bender. Oğlum ne yapıyorsun orada ya? Böyle bir şut olur mu ya? Bir değişik de ben yapayım canım çekti. Ramos, Kerley. Böyle yapmışlar desteği. Hiç tanımıyorum ki adamları. Ne demek şey ya bu? Anlamadım ki. Aman devam et ya. Hiçbir şey anlamadım. And he has been outplayed in midfield. He's off now and he would probably be quite relieved. He's a player that likes to get his foot on the ball to dictate the tempo, but never got close to doing that here. Güzel kontrol. Lan alakasız bir yere ya. Tweeting. coming, cut it out, good work. Good skill, but you look at the defender, not good enough. Got to be, oh he's kept it out. will be fair throw. Marco Royce. Nuri Sahin. Çok güzel gördü ama offside. Şu Salah yüzünden offside. Can be a match winner this lad, but today no. And it was one of his lesser performances. I think it's a bit hard on him. The supporters seem to be happy to see him coming off. Yeah, that's the life of a winger sometimes. You are dependent on your service and obviously dependent on what you do with the ball. And he's not been clever enough in possession today. Great play. Adama bak. Well, the heat was on, but uh, he stayed in the kitchen and came out with the ball. Lajukovsky. Well, this attack got a bit of menace to it. No! Çok zorlaştırmış kalecilere. Nedir? Neyle atıyor bu ya? Sikowski. Ah, there. time ticking away. There is the final whistle. The team's still level here after 90 minutes. Ben orada el var. Klaksika. It's a test now of the team's fitness as well as their footballing ability as we go into extra time. There is some uh, backup for him in this position. Great chance. In with a chance. Wonderful save. And that will be a corner. Marco Royce. On the attack now. Marvellous tackle. And the opponent's come in strongly. Ne oldu ya? Ya yok böyle bir şey ya. Dondu resmen ya. Çüş ayı. Offside for now. Second period of extra time to come. And still the chance that penalties might decide it all here. So here we go with the second period of extra time. Attacking well here. De Beer. Well, that's gone back to him. Oh, and goes across. Oh, he's missed the target. Nuri Sahin. Maxwell. All that we've got left in this second period of extra time is six minutes. Sheesh. clean tackle. Zajikovsky. Nuri Sahin. Deep into this second period of extra time now, just three minutes to go. Oh. Just looking at his manager jumping up and down, he thought he'd scored. one minute as the officials electronic board have added time. Ya ah, biter mi be? Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi oynar, iyi eğlenceler.